Punctele se oferă participanților pentru a comanda de la tine, să te recomande prietenilor lor, să distribui ofertele tale, să creeze o reclamă reală pentru tine. Aici vezi pagina principală a concursului cu activitățile ce se cer clienților. Toate sunt opționale și pot fi activate sau dezactivate din pagina de admin. Numărul de puncte acordate este parametrizabil și este în funcție de activitatea propusă. Pentru vizitele zilnice, setăm cel mai mic număr de 100 de puncte și acestea se acordă automat. Comanda Acordăm 3000 de puncte pentru comandă, ea având mare importanță. Textul scris aici este parametrizabil și la fel este și tooltipul și textul explicativ. Click mă duce la oferte care conțin toate elementele și funcțiunile unui site de reduceri. Preț inițial, preț redus și perioada, cât este valabil. Clientul primește un voucher prin SMS care îi îl autorizează pentru reducere de preț și odată ce cumpără îi se adaugă cele 3000 de puncte. Recomandă la prieteni. Prietenul, clientul care ne recomandă prietenul lui pune telefonul mobil, numele și prenumele, iar prietenul recepționează un cod de validare. Odată persoana află codul de validare, îl introduce, validează prietenul și primește punctele. Distribuție ofertelor pe Facebook. Participantul se loghează în contul lui de Facebook, dă like și send la ofertă către prieten și primește punctele similar tweet la ofertă și primește punctele și pentru aceasta. Video Reclama din gură în gură a fost întotdeauna cea mai eficientă formă de publicitate, numai că aici se face organizat și folosind tehnologia disponibilă. Ce ar putea fi mai eficient decât să-ți povestească un prieten cum el folosește un produs și să insiste în avantajele lui, probabil nicio reclamă nu se compară, indiferent cât de sofisticată ar fi. Și exact acesta este motivul pentru care video făcut de cineva și trimis prietenilor lui este premiat cu 7000 de puncte. Iar, recomand, iar comentariile asupra acestuia se premiază cu 1000 de puncte în plus pentru autor. Ca să postezi un video din YouTube, este simplu. Dai past linkul videoului care se află în YouTube și aștepți moderația. După ce video s-a aprobat, se este afișat în pagina cu videourile. Și așteaptă prietenii să comenteze ca să primească mai mult, și mai multe puncte.